大家好，我是金英老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势月报，好运来报报。今天要跟大家分享的是六月份个别生肖的流月运势的生肖篇。开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅小铃铛，加上赞，这样老师在更新视频的时候，你才可以在第一时间收到通知哦。 我们从六月三号开始，就是农历的五月了。而这个月当中，我们会经历两个节气，一个是芒种，另外一个是夏至。你想知道这两个节气有什么方式可以帮自己补运转运吗？老师会在下一次的影片做说明哦。好，我们现在来针对农历五月，也就是六月三号到七月二号，个别生肖的流月做解析啦。 每个生肖老师会评比当月的运势强度，最旺是五颗星，以此类推强弱。顺道一提，六月份的综合凶星强度是二十二趴，比上个月的十九趴还要高出许多哦。所以不要轻忽凶星反扑的力道。如果你看到你的凶星强度大于综合平均值，请你务必要更加留意。好。 第一位是我们属老鼠的朋友，好运程度本月份是一颗星，凶星强度是十九趴。老师会建议属老鼠的朋友在工作上要维持团队合作，这样子就不会出太大的乱子。不过你要留意本月的水关，如果你有想要玩水，比如说去海边去游泳相关的行程，请你务必要多留意自身的安全。 做事情在这个月份不要过于的急躁，尽可能提前先做好安排跟规划，不论是工作上面或者是活动，甚至是闲暇的活动都是一样的，否则很容易会有反效果。财运方面，你的现金流会稍微的紧张一点，所以请你务必要安排支配。下一个是属牛的朋友。 好运程度在这一个月是一颗星，凶星强度是二十一趴。心情上面其实是很悠哉的，面对生活的大小琐事，但是身边的人总是会觉得属牛的朋友，你怎么这么慢条斯理，而且让我感觉你有点漫不经心的，让大家不知道我该要顺着你的步调，还是我要督促你一下，要你快一点。这个月属牛的朋友晚上尽可能就不要外出。 避免意外的血光找上门。如果你是夜班的朋友，不妨去捐个血，让煞的力量可以减少一点，同时也能够兼做功德，何乐而不为？老师也会建议你在这个月要多一点点的动力，这样子你在后面才会有更好的收获喽。下一个生肖是我们属老虎的朋友，本月份好运程度是三颗星，凶星强度是二十三趴。 这个月，你对于重新掌握、掌控你的人生有很明确的目标跟态度。过去你想要落实的想法，在这个时候你也终于会下定决心了。本月份尽量减少不必要的通宵，才不会让你自己的身体健康亮红灯。这个月多听一点轻柔的 BGM，对于你的心情是会有镇定的效果的。 重金属像鼓类的啊，这一类的音乐暂时我们就不要听了，因为这样的音频容易让你莫名的感到心烦气躁。生活自理的部分，请属老虎的朋友务必要定时定量定餐，减少对肠胃上面的负担。晚上如果你莫名的感到急躁烦闷的时候呢，不妨可以仰望星空的月亮，深呼吸。 吐气，太阴心术，它可以瞬间协助你把你压力减低、释放出来。如果你觉得压力还是很大，不妨试着这个方法，先去关心一下你周遭的人。大部分的时候，当我们转移了目标，从自身转到别人的身上的时候，你心情上面确实是会放松一点的，还可以让你学会。 角色兑换的思考，更重要的是，这一份关心会烙印在对方的心里面。今天你当了他的贵人，日后他也会当你的贵人的。下一个生肖是我们属兔子的朋友，好运程度呢，在这个月是四颗星，修心强度是二十五趴，好运当头的兔宝宝们，虽然你周边不停的有人会跟你献殷勤。 可是你却一直感受不到对方的真心，又或者是说你想要找到那种心情、心灵上是契合的那个人，可是你一直觉得我碰到的、我接触到的都是那种在乎外貌、协会的人。所以这个月啊，属兔的朋友们比较容易陷入做白日梦的情商当中，你要注意不要让这样的思维带到你的工作上面，不然这漫不经心的感觉会让你的考核。 有点挑战，有点麻烦，甚至可能你的一点点小疏忽，造成了一个很低级的错误，让你的业务上面遭受不必要的损失。那这样子就会很麻烦喽。这个月属兔的朋友，记得要去祭白虎，化解凶星的力道，同时也可以减少你在职场上小人的泛滥。只要带一些贡品，加上一盒。 生鸡蛋到附近有安虎爷的福德正神庙去祭拜一下就可以了。切记蛋请留下，不用带回。这个月份也尽量减少开夜车。还有你在靠近火源、热水的时候，请务必要小心再小心。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友本月份的好运程度是一颗星。 胸心强度是十八趴，属龙的朋友，本月份要留意的是，尽可能准时上床睡觉，并且在你睡前的时候的一个小时至两个小时的时间，减少三 C 相关产品的使用，这样你在夜间的睡眠品质也会进步许多。本月份你可以多到土地公庙去走走，添好运，因为这个月份你的运势是比较低的，所以老师会建议。 你要守住你的运气的不二法门，就是在当月份尽量少吃牛肉，对你会好一点。在感情方面，在本月份只要你愿意当一个聆听者，就会有很大的进展。健康方面要维持的简单的静种，开合跳的方式，多喝温开水就可以提升自身的免疫力。同时也提醒属龙的朋友，如果你有长期在服用处方签的话。 切记不要擅自减药量哦。属蛇的朋友，本月份你们的好运程度呢是三颗星，凶星强度是二十五趴。属蛇的朋友，本月份很容易陷入感性的泥沼当中。如果你有去参加这个丧葬喜庆，你就很容易整个情绪跟着起，跟着落。其实。 这个时候，你不妨好好的思考你人生的未来，你设定的是如何的样貌，你希望的是迎接什么样的未来，你又想要怎么样着手去计划，怎么样去实践它，让它不是存在幻想，而是变成真实的。属蛇的朋友，本月如果你要玩水，也要注意自身的安全。跟人沟通的时候，不要一点点意见不合就开始噼里啪啦的。 指责对方，记得凡事要留一面，日后好相见。本月份也要留意金属相关物品的使用。饮食方面，属蛇的朋友，你的胃口会增进，但是也要注意，这段期间长期过量的喝酒或者是进食，都可能会造成你肠胃的一个负担，所以要多留意。那适当的补充水分也是很重要的，比较不会有产生便秘的一个状况。 下一个生肖是我们属马的朋友喽，属马的朋友好运程度在该月份是两颗星，修心强度是二十趴。属马的朋友，这个月份会比较容易陷入不安的情绪当中，这样的状况会维持大概三个月左右吧。你尽可能就是保持轻松。如果你是家庭主妇啊，你在烹饪的时候，请注意火、油、热水。 那眼睛的保养跟护理也要特别的留意，比较容易会有干眼症，或者是我们讲的流眼油的状况出现。那尽量就减少去揉眼睛，不然的话可能也会有眼疾的复发。感情方面，属马的朋友在这个月比较容易让觉得人家觉得你在给他洗三温暖的一个感觉，所以尽可能不要让人家有那种忽冷忽热的感觉。 因为你损耗的是对方对你的包容、耐心跟热情。至于在工作上面呢，属马的朋友，你要战胜的就是你的动力跟惰性。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友，本月份的好运程度是零颗星，凶星强度是二十三趴。本月份属羊的朋友，健康亮红灯了，免疫系统本月份比较弱。 有过敏体质的，要留意你身体的保健，尽可能要足够的时间给自己放空跟休息。本月份你的居家家具不宜移动，装潢跟装修切记也不要疲劳驾驶，不然很容易会有危险。这个月对你而来讲还是很忙碌的一个月份，还掺杂了更多的无奈，但是请你也不要放弃，因为你的努力，天在看，人在看。 终究还是会有回报的。这个月你分身乏术，所以老师建议你感情先摆一边，加油吧。下一个生肖是我们属猴子的朋友，好运程度在本月份是两颗星，凶星强度是二十二趴。本月份属猴的朋友使用金属刀具类要多留意。居家的部分，本月份不宜移动家具、装潢、装修。 节气的前后要留意过敏跟身体的保健，同时本月份你跟别人比较容易起争执，最后也可能因为没有共识就翻脸了。所以老师会建议在沟通上面少一些火气跟意气用事，才不会造成双输的局面。贵人在这个月份会常常不时的出现，他可能是不经意的一句话就点到了要害，或者是提醒你碰巧遗忘的事情。这个时候，请你务必。 要赶紧把它完成，不要再拖拖拉拉的喽。下一个生肖是我们属鸡的朋友，好运程度在这个月份是三颗星，凶星强度是十九趴。工作上大致到了一个段落，属鸡的朋友会想要放松一下，给自己放一个小假。跟女性长辈的互动在这个月份是不错的，在这个月老师也会建议你可以多花一点时间陪陪母亲。 因为你在这个月心地上面也比较放松，所以相对的，你对于小事情、小细节会特别的敏感一点。所以要注意的是，属鸡的朋友不要一下子，因为个人太敏感了，就跳脚、脾气上来，这样子对方的观感是不好的。属鸡的朋友在开车的时候，务必要记得保持适当的安全距离，才不会刹车不及。 如果你有许久许久未下厨，你突然想要大展身手，请记得油水不要泼溅到身上。本月份还要防的是口舌案件，最好的杜绝方法就是凡事都说明清楚，不要让别人有机会在后面转传。感情上面稍微的平淡了一点，所以老师会建议你可以多留意一下身边伴侣他的需求，才不会让觉得。 让他觉得是说他好像身处在冷宫的感觉，金钱上面的挥霍也要有所节制，不然的话，你在下个月份收到账单的时候，你绝对笑不出来。下一个生肖是我们属狗的朋友，好运程度在本月份是五颗星，雄心强度是二十九趴。 属狗的朋友在这个月的工作上属于筹备期，很多事情不见得当下会有结果，但是只要你照时间表跟计划去完成，最后你还可以享受的丰丰硕的果实。你要留意的是，比较容易在这一个月因为气候的变化诱发疹子。那这个月属狗的朋友，你不指望，你也非常非常的有感染力。 周遭的人都可以感受到你的热忱跟冲劲，不过有时候你反而会忽略一些细节，让人觉得你好鸡婆。然后呢，人家就会想，这个人到底是天兵还是白目？所以我们在分寸上的拿捏呢，还是要注意一下哦，才不会莫名的一个善意换来了白眼。最后一个生肖是我们属猪的朋友。 本月的好运程度是两颗星，凶心强度是十七趴。这个月你的肠胃比较急躁，吸收的快，消化的也快，所以你吃什么就相对的重要了。如果吃了不干净的东西，你拉的速度也很快；吃的好的东西，你心宽体胖的速度也真的很快。所以呢，切记要吃的健康。 才不会让自己的肠胃呢有所负担。饮食方面务必要留意、留意、多留意。在工作方面会有崭新的一个局面，比如说新的案子或客户，这个部分会需要一段时间的磨合期。不过只要你坚持，我相信也不会是太大的问题。感情上面呢，容易让对方觉得你不够上心，所以如果你是有想法的，好，不妨就直接说出来了。 这样你的对象他才知道，原来你是这么想的，也可以减少他在心里的低估跟小剧场的时间。好，以上是针对六月份个别生肖的流月运势的生肖篇。喜欢老师影片的朋友，请务必记得在下方帮老师按下订阅小铃铛跟赞，这样你才能够在每一周的第一时间收到老师贴心的运势提醒哦。 需要咨询的朋友也可以透过下方的表格登记跟老师联络。我是精灵老师，我们下次见。